هو سوق يفتح بس بال weekend يعني سبت وأحد حلو هاي نشتريها؟ I'm gonna let it shine this table and this table up to the okra $3 two for five الطقس مع الطماطم ب 15 دولار How much is it? للمشتري طبعا مرحبا اعزائي الكرام اليوم محطتنا ويا سوق هذا سوق من اسواق آه، ميشيغان وهو سوق يفتح بس بال weekend يعني سبت واحد يفتح هذا بالسبت والاحد واكثر الباعه هم يكونون من آه، الفلاحين بتكون اسعارهم مناسبه وكلها طازج fresh. يكون بيعهم آه مثل ما تشوفون هسه نشوفكم ورد اشجار فواكه خضر كل ورده وبيها اسمها ونوعها وشلون راح تزرع انواع الورود مثل ما تشوفون هذا ورد ذيل البزوق وهذا ورد البنفسج ورد البنفسج بانواعه اوكي طبعا تبيع بالكاش او card او اي شيء وايرلس هسه نشوفكم اماكن ثانيه نشتريها ونخليها تقول لازم تاخذها احنا ورانا التصوير اوكي من نرجع نشتري ان شاء الله هاي الوحده ب 4 دولارات اذا ثلاثه ب 10 دولارات for sale? Oh, for sale? No. 14 <laughs> <laughs> years. 14 years? And six years. Yeah. هاي كنا خارج السوق هسه راح ندخل داخل السوق How much the 25 دولار هاي الرق 25 55 دولار اكو اشكال هاي الشغلات مال الحديقة هدايا تتحلى من حديقتك هذا يبيع باقات وايد How much is cent per cent or one cent, one dollar. Local, yeah, That's which way it should be. Okay? You like, you like this? Yeah, we just got some. Captain. Captain. Captain. Cactus? Cactus. Cactus. All these cactus, huh? Yes, they are all different kinds of cactus. Yeah. Where are you guys from? Iran. Where? but I live in Oh, yeah. You live here. Okay, so you know. Okay. Michigan. you're from Michigan. Yeah, you? Yeah. Also Michigan. But it, so many people like are from everywhere, so I... I love Detroit. Yeah, I love all the stuff. Yes, this is nice to meet you too. don't. the soil goes dry. Five dollars. Huh? Five dollars. Five dollars? Yep. خمس دولارات dollars, هاي انواع الفلفل البقسه باربع دولارات واذا تاخذ ثلاثه 10 How much is this box? Four. Four dollars. Yep. بعض الفنانين يعرضون مهاراتهم وهذا مقابل هديه واحد يعطيهم بس حلو عزفهم حلو Organic? Uh, as organic as it could be. Yeah, because the bees they go fly around in a about a two mile radius, so شلون وردة حلوة أغصان أغصان باع باقات تبيع تيشيرتات حسب الرغبة حسب يعني مطبوعات باسم ال النهايه تكون ال truck مالهم اللي ورا دائما وبضاعتهم يعرضوها على السيل Peppers and onions a dollar now. Peppers and onions one dollar. Thank you. Thank you sir. The soil and mazara. عارضين صور know, they don't like, the spiders don't like the smell of the Let's do that one? Yep. Yeah, I need one box. Okay, which one would you like? Nice box. الفجل الأصلي هذا تشاكلت طبعا تشوفونه مسوي له فد ديزاين او ديكور هو هذا خراطيم مال الحرير ماكو صوندا مال الحرير هاي وبعض المطاعم والمقاهي على جانب الاسواق طبعا على الشارع مثل ما تشوفون اكو شوي منظر الزعاني cut it down before the hard frost. It'll come back. أعزائي الكرام اشترينا اليوم ورد وبعض الفواكه والخضار وانتهينا من هاي المحطة وإن شاء الله نشوفكم محطة أخرى من ولاية ميشيغان I know.